In den vergangenen Monaten gab es bereits einige Mainstream-Artikel zum Thema Zensur bei Facebook und zum Beispiel darüber, wie es im Avato-Löschzentrum von Facebook in Berlin angeblich wirklich zugeht. Wenn man sich solche Artikel dann anschaut, beispielsweise den aus dem Spiegel vom 11.07.2017, dann fällt eigentlich jedem halbwegs intelligenten Leser auf, dass da sehr wenig Inhalt in einem sehr langen Text verarbeitet wurde. Ganz besonders auffällig ist aber, dass Facebook den Journalisten nur ausgewählte Mitarbeiter für Interviews vorgesetzt hat und diese sich in den Räumlichkeiten der Firma nicht frei bewegen konnten beziehungsweise es ewig gedauert hat, bis sie überhaupt einen Besuchstermin bekamen. Was haben diese Löschzentren also zu verbergen? Nun, anscheinend einiges, wie das nachfolgende Interview mit einer ehemaligen Mitarbeiterin aus genau einem dieser Löschzentren zeigt. Das Interview mit Melanie C. ist nachgestellt. Melanie, erstmal vielen Dank, dass du dich entschlossen hast, hier mit mir über deine Arbeit bei bzw. für Facebook zu reden. Ich fasse noch einmal zusammen. Du hast rund drei Monate für eine Firma gearbeitet, die im Auftrag von Facebook die Aktivitäten von Usern überwacht, Sperren verhängt, Posts überprüft und löscht bzw. ganze User-Accounts stilllegt und dafür sorgt, dass gewisse Informationen, verstärkt beispielsweise vor der letzten Bundestagswahl durch einen speziellen Filtermechanismus, nicht an die Masse der Facebook-User durchdringt. Bevor wir auf genau diese Sachen eingehen, erzähl uns doch einmal, wie du überhaupt zu dem Job gekommen bist. Also ich bin dieses Jahr mit meinem Studium fertig geworden und fange jetzt dann im Herbst auch mit meiner weiteren Ausbildung an. Meine Eltern haben nicht so viel Geld, deswegen wollte ich mir einfach noch was dazu verdienen und dafür im Sommer arbeiten gehen. Ich war schon bei einigen Arbeitsvermittlungen dann angemeldet und habe mich dann bei ihnen gemeldet, um ihnen zu sagen, dass ich so zwei bis drei Monate Zeit hätte im Sommer und voll zur Verfügung stehen würde dafür. Es hat sich dann auch eine Agentur gemeldet, um mir zu sagen, dass eine Stelle frei wäre bis nach den Bundestagswahlen im September und ich mich da einfach mal vorstellen sollte in einem kurzen Gespräch und bei Gruppendiskussionen. Ich habe mir dabei dann auch nichts gedacht, da ich dachte, es handelt sich um Marktforschung für die Wahlen, Flyer verteilen, Poster aufhängen und solche Sachen. Du hast mir erzählt, dass du da hingegangen bist. Wie war es dort, beziehungsweise was hast du dort machen müssen? Ja, das war dann so gegen 17 Uhr abends. Als ich da dann angekommen bin, waren schon zehn Leute im Flug gesessen und haben gewartet. Aber das ging dann relativ schnell, weil so drei Leute die Vorstellungsgespräche gleichzeitig geführt haben. Wie muss ich mir diese Gespräche vorstellen? Also ich bin da dann reingerufen worden und ein Mann zu Ende 20 hat mich dann ganz nett empfangen. Wir haben dann auch noch kurz über mein Studium gesprochen und was ich so mache. Dann hat er mich gefragt, ob ich politisch aktiv bin und sowas. Und ich habe ihm dann erzählt, dass ich mal im allgemeinen Studentenausschuss war und mein Vater und eigentlich auch die ganze Familie in der SPD tätig ist. Ich habe ihm dann aber erzählt, dass ich wegen Klausuren, meinem Freund und so weiter keine Zeit mehr gehabt habe und mich dann nicht mehr so weit engagiert habe. Er hat mich dann gefragt, ob ich mir auch vorstellen kann, in verschiedenen Unterkünften für Asylbewerber zu arbeiten und dort zu unterrichten. Da habe ich ihm dann gesagt, dass ich mir das gut vorstellen könnte und ich habe auch dann das Gefühl gehabt, dass er das ganze Gespräch ganz positiv fand. Du hast also bestanden, wenn man das so sagen will. Wie ging es dann weiter? Wie hat er dir den Job erklärt? Eigentlich hat er noch gar nichts Genaues zu dem Job gesagt. Wir haben erstmal über mich gesprochen und über aktuelle Themen. Dass es den Menschen besser gehen soll, in Europa und der Welt alles friedlicher und menschlicher werden soll. Und dann sind wir zu Trump gekommen. Über den haben wir dann ziemlich hergezogen beide. Du wusstest also eigentlich gar nicht, worum es geht. Wie ging es denn dann weiter? Als das Vorstellungsgespräch dann vorbei war, wurde ich dann mit sechs weiteren in meinem Alter in den Raum gebracht und dann kamen noch zwei Moderatoren dazu. Hm, wenn ich fragen darf, wie alt bist du denn? Ich bin Mitte 20 und einer der Moderatoren war der Mann, der auch schon das Gespräch mit mir hatte. Wir haben uns dann erstmal in lockerer Runde unterhalten und vorgestellt dann sind die Moderatoren dazu eingestiegen und haben uns zur aktuellen Situation gefragt, den Entwicklungen in den USA und Trump. Bis dahin hat sich dann jeder zu dem Thema auch geäußert, außer einer, nämlich dass Trump ein Sexist ist, dass er die Schwarzen unterdrückt und den Klimawandel vorantreibt. Nur der eine fand das eben alles nicht. Der hat dazu gesagt, dass er erstmal abwarten wolle, um zu sehen, wie sich Trump entwickelt und ob er wirklich Amerika wieder zu seiner alten Größe bringt. Dafür hat er ziemlich über Hillary Clinton hergezogen und gemeint, dass sie eben nicht wählbar ist und alle täuschen würde. Zwei andere aus der Diskussion haben sich dann noch sehr eingeklinkt in das Thema und haben dann auf ihn eingeredet, wie man denn so jemand wie Trump unterstützen kann. Okay. Was haben dann die Moderatoren gemacht? Was äh, hast du dazu gesagt? Ich habe erstmal gar nichts gesagt, ich wollte erstmal zuhören. Aber als es dann um die Frauenrechte ging, habe ich mich dann selber auch eingeschaltet und mitargumentiert, dass eben Trump ein bisschen im Steinzeitalter lebt, Menschen nach ihrer Hautfarbe verurteilt, die Zweiklassengesellschaft in den USA wieder einführen will und solche Sachen. Ich glaube, die Moderatoren fanden die Diskussion an sich auch gut. Irgendwann haben sie dann unterbrochen und das Thema auf die Flüchtlinge und Angela Merkel gelenkt. Das ganze Gespräch war eigentlich ganz angenehm noch, aber dann hat der Mann, der schon beim Thema mit Trump ebenso abgegangen ist, dann auch noch versucht zu erklären, dass Deutschland diese Menschen nicht alleine aufnehmen kann. Und dass wir irgendwann pleite sein werden, dass wir kein Geld mehr für Schulen haben, für die alten Menschen etc wir haben dann ihm auch erklären versucht, dass diese Menschen auch hier arbeiten, hier Steuern zahlen und dadurch auch was zum Gemeinwohl beitragen. Sie haben ihn dann damit auch abgewürgt. Ich selber habe dann auch noch was dazu beigetragen, eben dass Frauen und Kinder nicht im Krieg gelassen werden sollten und lieber dann zu uns gerettet werden sollen. Die letzte Frage war dann, ob auch wir Freunde haben, die rechts sind und die AfD wählen oder noch schlimmere Parteien. Da haben dann nur zwei was dazu gesagt, eben, dass sie solche Freunde haben. Ich habe ihnen dann erklärt, dass ich nie mit solchen Leuten befreundet sein möchte. Das scheint ja eine sehr intensive Runde gewesen zu sein, auch wenn ich mir sehr gut vorstellen kann, dass man euch den einen Querulanten in die Gruppe gesetzt hat, um euch alle aus der Reserve zu locken. Aber du wusstest ja nun noch immer nicht, worum es eigentlich tatsächlich geht. Hat dich das nicht irgendwie ein bisschen stutzig gemacht? Hatte niemand in der Runde mal danach gefragt, warum ihr dort sitzt und über Politik diskutiert? Das ist ja für viele Leute auch etwas sehr Persönliches. Ich war eigentlich immer sehr offen mit meiner Meinung, deswegen hat mir das auch nichts ausgemacht. Das ganze Gespräch war einer anderen Frau in der Gruppe eigentlich sehr unangenehm. Sie hat dann auch fast nichts dazu gesagt, war nur da gesessen und hat die Arme verschränkt. Ganz am Anfang der Runde hat dann einer der Männer gefragt, worum es überhaupt geht. Der Moderator meinte dann, das würden wir dann nacherfahren, denn der Kunde, dessen Auftrag es ist, würde nicht wollen, dass die, die ausscheiden, dann wissen, worum es geht. Die ruhige Frau, der Trump-Fan und noch ein junger Mann, der auch eigentlich ganz ruhig war, mussten dann gehen und der Rest wurde gebeten, noch zu bleiben. Wir wurden dann einzeln in Besprechungsräume geholt und uns wurde dann gesagt, worum es geht. Okay, mich würde interessieren, wie man dir erklärt hat, was du machen sollst und vor allem warum. Naja, so, so richtig erfahren habe ich das da noch gar nicht, was passieren wird. Sie haben mir nur erzählt, dass sich in Deutschland bald die Gesetze ändern werden, wegen den vielen Hasspostings, Fake News auf Facebook und so weiter. Und dass Facebook die Unterstützung braucht, um diese Meldungen herauszufiltern und dann auch eben selektiv zu löschen. Dafür wurde mir dann auch ein Beispiel von einem richtig derben Hassposting vorgelegt und ein paar Fake News gezeigt, die bei Facebook für Unruhen gesorgt haben und Leute zu Gewalt angestachelt haben. Man sieht es ja bei den Ausschreitungen, die es zum Beispiel bei den Begida-Demos gegeben hätte. Okay, du redest vom Netzdurchsuchungsgesetz aus der Feder des äh, bald Ex-Justizministers Heiko Maas. Was mich hier interessiert, hattest du vorher schon mal irgendwas von irgendwelchen Ausschreitungen bei Pegida-Demos gehört? Von Gewalttaten dort oder so? Und ähm, was waren das denn für Fake News und Hasspostings, die man dir da gezeigt hat? Also zu Pegida nein. Bis dahin hatte ich davon noch nichts gehört. Aber ich habe ihm geglaubt, weil er das so gesagt hat. Die eine angebliche Fake News war von einer Gruppenvergewaltigung in Schweden, wo Flüchtlinge eine Frau vergewaltigt und getötet haben sollten. Und die Hasspostings waren Kommentare dazu von Leuten in sehr harscher Art und Weise, die gefordert haben, dass der Täter umgebracht werden sollte oder entmannt werden sollte. So irgendwie in der Art. Okay, wie hast du auf die Fake News und Hasskommentare reagiert, beziehungsweise wie war dann deine Reaktion allgemein? Wolltest du so einen Job machen? Warst du interessiert? Naja, mich hat das damals ziemlich heftig getroffen. Vor allem diese Aggressivität der Leute. Ich habe mir gedacht, was? Das stellen Leute wirklich ins Netz, um andere Menschen aufzuhetzen? Was soll das? Wollen die damit Gewalt noch fördern? Das hat mich schon sehr schockiert. Und da habe ich mir gedacht, ja, das mache ich da kann ich die Welt vielleicht ein bisschen verbessern. Vielleicht kann ich dafür sorgen, dass, die, dass der Müll und die Fake News dann aus dem Netz verschwinden. Ich glaube, da habe ich dann auch sehr überzeugend geklungen, weil die Firma hat dann auch gesagt, dass ich gleich zum Einarbeiten für ein paar Tage kommen soll und dann im Auftrag von Facebook arbeiten soll. Daher gab es dann auch einen Vortrag und eine Einführung für die Leute, die neu anfangen. Ich bin dann aus dem Gespräch gegangen und habe gedacht, boah, jetzt machst du endlich was für die Menschheit etwas gegen Hass und gegen Nazis. Das haben sie mir in dem Gespräch auch zu verstehen gegeben. Gut, du bist also zu dieser Einführungsveranstaltung gegangen. Wie war das da? Was hat man euch erzählt und wie viele Leute waren eigentlich dort? Bei der Einführungsveranstaltung waren wir dann zu zehn. Es sollten eigentlich noch ein paar mehr kommen, die dann einfach nicht gekommen sind. Ein Herr Thomas S. hat sich dann uns vorgestellt und uns willkommen geheißen. Er war so gegen Ende 30, nicht auffällig gekleidet und schien mir eher locker zu sein. Auch auf dem Flur kamen uns teilweise Männer in Jogginghosen entgegen, was mir persönlich sehr sympathisch war. Der Thomas hat dann uns Folien von verschiedenen Hasskommentaren gezeigt, zum Beispiel gegen die Claudia Roth und den Volker Beck von den Grünen und dass es eben nicht sein kann, dass sowas in Deutschland öffentlich zu lesen ist und man einfach ungestraft davonkommt. Auch Beispiele von Fake News wurden uns dann gezeigt, zum Beispiel über einen Supermarkt, der wegen Diebstählen von Asylbewerbern angeblich pleite gegangen wäre. Und alles war eigentlich ganz vernünftige Beispiele in Anführungszeichen. Es ging darum, rein um Beleidigungen und Bedrohungen, Gewaltverherrlichung und sowas. Der Thomas hat dann auch äh, die neuen Gesetze der Bundesregierung gelobt, denn dadurch gibt es die Möglichkeit, gegen solche Leute, die solche Hassnachrichten verbreiten, dann auch vorzugehen, damit man sich nicht mehr traut, sowas zu schreiben und zu veröffentlichen. Wir werden dabei dann so eine Art Facebook-Polizei, die Facebook dann für den friedlichen Nutzer besser machen würde. Thomas hat uns am Ende des Vortrags sogenannte Mentoren zugeteilt, die uns dann die Räume gezeigt haben, Computer, Programme etc. und uns gezeigt haben, wie wir uns einarbeiten können. Es war wirklich sehr entspannt. Wir haben uns dann erstmal alle vorgestellt, äh, von unserem Leben bisher erzählt und was wir bisher so gemacht haben. Das Gespräch wurde dann auch wieder sehr schnell politisch. Meine Mentorin, die Sabine, hat damals gesagt, dass wir uns unserer Verantwortung hier bewusst sein müssen, da wir vor wichtigen Bundestagswahlen stehen und die Beiträge bis dahin über Facebook Millionen Publikum erreichen kann. Darunter gibt es auch Nachrichten, die die Nutzer eher verwirren würden und auch Unruhen in der Bevölkerung stiften könnten. Schlussendlich wird es dann bedeuten, dass auch mehr wieder die Nazis von der AfD wählen und die Gewalt auch zunehmen würde. Und außerdem natürlich wollen wir alle und auch ich nicht, dass wieder so eine Situation wie im Dritten Reich entsteht. Das hat diese Sabine so gesagt. Wenn man mal vernünftig denkt und diesen sinnlosen Vergleich zwischen AfD und Dritten Reich weglässt, hat sie eigentlich gesagt, dass sie dort sitzt und Nachrichten löscht, die die Leute bewegen können, ihre politische Meinung zu überdenken oder die sie in ihrer Kritik an der aktuellen Politik bestärken würden. Das wäre ja eine Art Beeinflussung, wie es sie sonst in einer Demokratie nicht geben sollte. Ja, das hat sie so gesagt und es ging noch weiter. Sie meinte dann, wir wären das Schutzschild der Demokratie und unsere Arbeit wäre dafür, dass die Nazis, also damit meinte sie immer die AfD, in Deutschland nicht an die Macht kommen können. Aber hat ich das nicht stutzig gemacht? Anderen die Meinung zu verbieten oder in die Meinungsbildung einzugreifen, es ist schon etwas anderes als Drohungen oder beleidigende Kommentare zu löschen und vielleicht den einen oder anderen ausfälligen User zu verwahren. Ja, heute denke ich da auch anders. Aber zu dem Zeitpunkt war ich total überzeugt davon. Und wir haben alle gedacht und wurden auch noch angefeuert, dass es richtig ist, was wir tun, mehr und mehr zu löschen und zu verbannen. Ja, diesbezüglich hast du mir im Vorgespräch von deinem Supervisor erzählt. Ja, man muss sich das so vorstellen. Wir waren in dem Raum ungefähr 40 Leute und zwei davon waren Supervisor. An die Supervisor sollten wir uns wenden, wenn wir Fragen hatten oder uns nicht sicher waren. Oder auch die Postings von einer Internetseite waren, die noch nicht auf den Listen für Fake News und Hass News waren. Die Supervisor sind ständig um uns rumgeschlichen und haben immer versucht, über die Schulter auf den Bildschirm zu gucken, was wir gerade machen. Es war ein bisschen wie so ein Peitscher auf einer römischen Galeere. Es kam schon mal vor, dass jemand anmalt wurde, weil er die Beiträge nicht entfernt hat, die das System, also der Algorithmus, aufgrund der benutzten Wörter als Fake News oder Hassnachricht rausgesucht wurde. Ich persönlich fand das eher harmlos, eben als normale Berichterstattung. Okay, gehen wir hier mal kurz ins Detail. Facebook hat also ein Programm, einen Algorithmus, der anhand der benutzten Wörter und der Quelle bzw. der Internetseite, von der diese Nachricht kommt, vorentscheidet, ob eine Nachricht Fake News, Hassbotschaft etc. ist oder nicht. Und du hast dann dort vor dem PC gesessen und eine Form der Endkontrolle, wenn man das so nennen möchte, durchgeführt. Ist das richtig? Habt ihr diese ganzen Meldungen dann gelesen oder recherchiert oder wie muss ich mir das vorstellen? Um sowas wirklich nach dem Wahrheitsgehalt zu prüfen, benötigt das doch Zeit. Gegebenenfalls müsste man auch so Sachen zur Diskussion stellen müssen. Zu deiner ersten Frage. Ja, das mit dem Programm war so. Und zu deiner zweiten Frage. Nein, dafür hatten wir auch gar nicht die Zeit. Und das wollte auch eigentlich niemand. Wir sollten in kurzer Zeit entscheiden, was wir durchlassen und was nicht. Gelesen haben wir die Beiträge gar nicht. Dafür war einfach nicht die Zeit da. Und bei der Masse der Meldungen wäre das auch gar nicht gegangen. Am Anfang habe ich noch einige Meldungen genauer gelesen. Aber nachdem ich zwei, dreimal angeschnauzt wurde, habe ich dann einfach dem Algorithmus vertraut und einfach alles stumpf abgenickt. Du sagtest vorhin, ihr hattet eine Liste mit Hass-News-Seiten. Was waren da für Internetseiten drauf und äh, wie haben die sich, sagen wir mal, qualifiziert, um auf die Liste zu kommen? Da waren eine Menge Seiten aus dem In- und Ausland. Mit Sicherheit so 300 Stück oder mehr. Da waren Seiten drauf wie PI News, Philosophia Perennes oder eure Seite, die Unbestechlichen. Aber auch viele kleinere Blogs von Leuten, die generell kritisch gegenüber der Regierung waren, zum Beispiel auch gegen Flüchtlinge, Kriminalität von Flüchtlingen, von Ausländern und so weiter berichten. Wer auf diese Liste kommt, haben die Supervisor entschieden. Die haben das anhand von Hassnachrichten und Fake News, die das System ausgefiltert hat, ausgewertet. Dazu kamen auch immer wieder Updates. Ich denke mal von außerhalb, welche Seiten und welche Meldungen auf die Listen dazukommen, beziehungsweise auch als Spam, Fake und Hassnews abgetan wurden. Wir hatten dafür zweimal die Woche Meetings, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Was heißt denn, es kamen Updates von außerhalb? Wir hatten immer mal Besuch von einer jungen Dame, die auch in den Meetings ab und an mal gesprochen hat und uns dort auch für unsere Arbeit gedankt hat. Nach Aussagen anderer Mitarbeiter hat sie für eine Stiftung gearbeitet, die von der Bundesregierung beauftragt war, um sich um Hate Speech im Internet und auf Facebook zu kümmern. Die Dame war es auch, die rund vier Wochen vor der Wahl den Kreis der Meldungen, die wir durchlassen sollten, immer enger geschnürt hat. Da hatten wir dann auch ein extra Meeting, das über zwei Stunden gegangen ist. In dem hat sie uns dann aufgeklärt, wie besonders wichtig unsere Arbeit in der Zeit vor der Wahl ist. Okay, sind dabei vielleicht mal die Namen der Bertelsmann oder Amadeo Antonio Stiftung gefallen? Das kann ich nicht so genau sagen, aber es könnte gut sein. Das ist so ein Punkt, den ich jetzt erst beginne zu hinterfragen. Kannst du mir das Vorgehen vor der Bundestagswahl etwas näher erklären? Habt ihr denn mehr löschen müssen? Und was für Meldungen wurden denn dann vermehrt gelöscht? Du sagtest auch was von Meldungen durchgelassen. Wie meinst du das speziell in diesem Zusammenhang? Ja, man hat uns vor der Wahl erklärt, dass die Rechten eine Wahnsinnskampagne in den sozialen Netzwerken fahren würden, um die vielen noch unentschlossenen Wähler dann doch noch zu beeinflussen. Darauf sollten wir dann natürlich noch stärker filtern. Da ging es dann nicht mehr nur um die Fake News, sondern auch um Sachen, die tatsächlich passiert sind. Wir mussten zum Beispiel die Berichterstattung von der rechten Seite über so Sachen wie mit dem Mord und den Prozess an der Studentin aus Stuttgart, also der Maria, die von Flüchtlingen vergewaltigt und umgebracht wurde, oder den Machetenvergewaltigern aus Bonn und all diesen krassen Sachen, die Flüchtlinge angestellt hatten, zurückhalten, damit sich nicht noch mehr auf die Seite der Rechten stellen. Auch Sachen wie zum Beispiel die Kritik an der EU und auch an der Regierung, nicht nur wegen der Flüchtlingspolitik sollten wir so gut es ging filtern. Außerdem hat man uns nochmal konkret darauf hingewiesen, dass wir niemanden, nicht mal unseren Eltern detailliert erzählen sollen, was wir hier wirklich machen. Da habe ich dann auch schon angefangen, an der ganzen Sache zu zweifeln. Mir kam das dann eher so vor wie in einem schlechten Geheimdienstfilm. Ihr habt also permanent diese ganzen Nachrichten gelöscht. Das muss ja eine unglaubliche Arbeit gewesen sein bei Millionen von Usern, die immer wieder dieselbe Nachricht posten. Das wenigste wird eigentlich wirklich gelöscht. Ich habe auch mal gefragt, warum mir die Leute nicht einfach rauswerfen, die solche Sachen auf Facebook stellen. Aber sie haben mir gesagt, das ginge nicht, weil es sind einfach zu viele Leute und es würde auch die Meinungsfreiheit verletzen, wenn man die Leute einfach abwirkt. Wir hatten da eine Liste mit mehreren tausend Usern, die durch das mehrfache Post von extremen Inhalten aufgefallen waren. Wir haben auch versucht, die immer wieder wegzumobben, indem wir bei denen das Konto gesperrt haben, Funktionen eingeschränkt haben und solche Sachen. Die waren zum Beispiel mal für 30 Tage gesperrt oder konnten für sieben Tage lang nichts posten. Klar, die ganz heftigen konnten wir dann schon löschen, weil sie gegen die Facebook-Bestimmungen verstoßen hatten. Aber die, die eigentlich nichts Verbotenes posten, sondern nur Sachen, die halt recht sind, konnten wir mit der Methode eben nicht löschen. Über die Hälfte dieser vorübergehend gesperrten Profile, so hat man mir das zumindest gesagt, haben danach keinen Ausweis eingeschickt, um wieder entsperrt zu werden. Die haben dann wohl einfach aufgegeben. Ja, dann gab es natürlich auch ganz hartnäckige User, die Gruppen von afd die Patrioten, Reichsbürger und wie sie alle heißen. Und die Fanseiten, die manche Blogs auf Facebook betreiben und auf denen sie ihre eigenen Beiträge posten. Bei denen hilft es dann nur noch, die Posts für alle anderen unsichtbar zu machen. Sowas haben wir dann auch für vermeintliche Fake News-Seiten, wie zum Beispiel für eure Seite gemacht. Also ein sogenannter Shadow Ban, bei dem man zwar als User einen Beitrag auf sein Profil oder in einer Gruppe erstellen kann, der dann aber in den Timelines der anderen User, also Freunden oder Leuten, die mit einem in der gleichen Gruppe sind, nicht auftaucht, wie es normalerweise üblich und sinngemäß wäre. Beziehungsweise Beiträge, die man nur sehen kann, wenn man gezielt danach sucht. Ist das so gemeint? Ja, so ungefähr funktioniert das. Aber das ist ja Zensur. Sogar auf die schlimmste Art und Weise. Immerhin suggeriert man damit den Leuten, sie hätten eine freie Meinung und könnten diese auch kundtun. Dabei sieht sie niemand. Ich möchte jetzt dazu sagen, dass wir sowas schon geahnt haben. Denn bei uns ist die Klickrate derer, die von Facebook auf unseren Blog kommen, um über 90% Prozent zurückgegangen. Bei Bloggerkollegen wie David Berger ist es nach seiner Aussage noch viel schlimmer. Viele kritische Blogger sind sogar ganz entsorgt worden, habe ich gesehen. Oder man hat sie wegen irgendwelchen Mumpitz schikaniert. Jürgen Fritz ist das so gegangen und Annabel Schunke, soweit ich weiß, auch. Auch unserem Autor Garvin Weißenstein ist nach einem islamkritischen Beitrag einfach sein Profil gelöscht worden. Wir blenden dazu hier den Link zu der Seite ein, auf der der bekannte Rechtsanwalt Joachim Steinhöfe einen Haufen Fälle in diese Richtung gesammelt hat. Aber jetzt mal ehrlich, habt ihr euch da keine Gedanken gemacht, ihr könntet sowas werden wie eine neue Internetstasi? Zum Ende hin ja, also zumindest ich. Ich konnte das auch nicht mehr wirklich, aber naja, immer wenn ich das Thema angeschnitten habe, bin ich entweder von den Kollegen angegangen worden oder man hat mir eben erklärt, dass Facebook ein privates Unternehmen ist, was machen kann, was es will. Außerdem war da das Netzdurchsuchungsgesetz auch schon so gut wie beschlossene Sache. Man hat mir dann erklärt, dass Facebook so handeln muss, weil ansonsten die Regierung ihnen riesige Strafen auferlegen muss, weil das Netzdurchsuchungsgesetz schon beschlossene Sache ist. Vielleicht gäbe es dann Facebook auch gar nicht mehr in Deutschland. Ich muss das vielleicht so erklären. Ich war da mehr oder weniger nur von jungen Männern umgeben, die das alles, was wir gemacht haben, auch noch total unterstützt haben. Viele von denen sind politisch aktiv und in manchen Raucherpausen sind sie sogar richtig aggressiv geworden, wenn es um aktuelle News und die AfD ging. Da sind da Sprüche gefallen, die hätte ich von Nazis erwartet, aber nicht von Leuten, die ich von Anfang an für normal gehalten hatte. Mir sind viele der Sachen, die wir zensieren mussten, auch noch abends durch den Kopf gegangen. Da habe ich dann angefangen zu recherchieren. Bin auf die Unbestechlichen, Journalistenwatch, Opposition 24 und wie sie alle heißen gegangen, um die Sachen dann gründlich nachzurecherchieren. Zu mehr als drei Viertel der Artikel habe ich dann auch Beweise gefunden, dass sie gar keine Fake News sind, aber uns als welche verkauft wurden. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, du hättest am Ende auch wegen dieser Aggressivität, die dort geherrscht hat, wirklich Angst gehabt, etwas zu sagen und den Entschluss gefasst, dich der Öffentlichkeit mitzuteilen. Wie denkst du heute über das, was passiert ist? Hanno, ich finde mich wirklich schlecht. Ich habe das Gefühl, wirklich etwas Schlechtes gemacht zu haben gegenüber der Opfer der Verbrechen in den Artikel, die ich als Bam abtun musste. Mir ist, als hätte ich die Menschen irgendwie manipuliert und auch um ihre eigene Meinung betrogen. Eine letzte Frage, Melanie. Es wird Leute geben, die meinen, dass dieses Interview auch nur Fake News ist. Stündest du mit deiner Aussage zur Verfügung, wenn es zu offiziellen Ermittlungen kommen sollte, also mit deinem vollen Namen? Ja, auf jeden Fall. Melanie, vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, dass wir damit vielen Leuten die Augen öffnen können und vielleicht tut sich ja aufgrund deiner Aussage was. Wie ich heute auf der Hinfahrt zu dir erfahren habe, hat die OSZE das Netzwerkdurchsuchungsgesetz bereits scharf kritisiert. Von dort heißt es, dieses Gesetz hätte vielleicht eine abschreckende Wirkung auf die freie Meinungsäußerung. Vielleicht wird dieses Vermächtnis von Heiko Maas ja das am kürzesten gültige Gesetz in Deutschland. Für unsere Freiheit und unsere Demokratie können wir das nur hoffen.